sebagai pemimpin itu berangkat dari kejujuran, transparansi dan loyalitas pada pendukungnya. Kredibilitas pemimpin itu dilihat dari prestasinya, karakter, dan kerja kerasnya. Bukan berasal dari dukungan gaib tentang siapa yang mendapatkan pulung berpikirlah secara rasional Al kepercayaan ini sudah turun temurun ada di desa ini dan ini bukan sekedar pulung kak bahkan aku menemukan benda pusaka yang usianya mungkin itu ratusan atau ribuan tahun namanya. Apakah ini akan berlaku juga pada pencalonan kita? Dan kamu yakin kita akan menang? Di kita ini bukan presiden, gubernur, atau wali kota. Kita ini cuma nyalonin ketua OSIS. Apakah dengan kepercayaanmu itu akan berlaku juga untuk kita? Sebenarnya kita itu hidup di masa seperti apa? Kita ini bagian dari masa lalu, Al. Situasi saat ini akan sama. Akan sama seperti apa yang terjadi di masa lampau. Tapi kondisinya akan jauh berbeda. Jelas. Jelas jauh lebih berbeda. Berbeda dalam kemasan, tapi isinya sama. Lantas, apa yang harus kita lakukan? kita ini sudah sampai pada masa ketika yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Masa di mana yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Apa arti itu semua? Jadi begini Al, semua yang salah itu akan terus ada dan akan lebih banyak memakan korban. Bukan karena mereka yang bodoh itu bertambah kuat, bahkan bertambah banyak, bukan. Tetapi karena mereka yang tahu dan mengerti lebih memilih untuk diam. Diam, menyerah, bahkan mereka lebih suka berkompromi. Lalu apa aku salah memegang teguh budaya? Budaya itu ciptaan makhluk al. Sedangkan agama adalah karya agung sang pencipta makhluk. waktu pemilihan tinggal dua hari lagi. Dan kita satu-satunya loh, pasangan yang belum pernah melakukan sosialisasi ke tiap kelas. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Tapi bukan karena kamu percaya pulung kan? budaya itu bayangan yang akan terus mengikuti kita. Selagi ada cahaya, maka bayangan itu akan tetap ada. Dan mereka seharusnya terus berdampingan. tiga. Nah, perolehan suara terakhir. Ade Siti. kita jadi pemimpin, kita tetap akan memimpin kok. Setidaknya untuk diri kita masing-masing. Hari ini aku mau ke museum. Setelah kami teliti, kami yakin benda yang diberikan Adi kepada kami adalah tongkat raga mulia Surya Kencana yang dipercaya sebagai pusaka turun temurun kepada pemimpin di desa kami.